today we are going to talk about adverb adverb add add is adding information about the verb or an adjective adding information about the verb je dis que l'adverbe donne des informations supplémentaires au sujet du verbe ou bien de l'adjectif. Moi, dit que adverbe là, sentiment qu'il a, il faut information sur verbe ou bien adjectif bas une formation solide, des bay plus de précision. Ok? Example, I can say, I pay attention, is killing people silently. Je peux prendre comme exemple, la attention, Su, le jan, silansyezman. Sanet li, silansyezman. Sanet li, is englis, silansyezman, fens. Maladi, tansyon, wou, atuye moun, sans atan, tou dekou. It is a silent killer. We call hypertension is silent killer. Nous, nous dit que hypertension, son tueur, tueurs tueur, son pas connu. En silence, la tueur. So, un tueur silencieux. hypertension est toujours silencieuse. Maintenant, on peut dire que, en français, la guerre se termine en général par main. We say in English, the adverb is ending by l ly. In French, The adverb is ending by ment. In general, li or ma. Silently, silencieusement. Silently, silencieusement. Silently, silencieusement. Also, we want to say, to remind about the structure of the sentence, subject, verb, complement, subject, verb, complement, and adding to the verb, you can put uh, some adverb. J'ai dit qu'il faut toujours se rappeler de la structure de la phrase, sujet, verbe, complément. Et maintenant, nous savons que on peut ajouter des adverbes pour compléter le sens du verbe. Quand on parle des adverbes, on a beaucoup, on a différents adverbes. on va retenir adverbe de temps, de manière et de lieu. On va retenir les adverbes de temps, de manière et de lieu. il y a des questions qu'on peut poser pour nous diriger à répondre pour les adverbes. When we talk about adverb, we can talk about adverb of time, adverb of manner, yeah after a of location meaning more information about the time the location and how you are making your action like another review subject verb complement the verb is saying what kind of action what kind of action that the subject is doing. Comme review, nous, allons nous rappeler que le verbe nous dit quelle sorte d'action que le sujet est en train de faire. Nous dit que, verbe là, pas oublier que l'abdou qui action que le sujet a fait. And now the adverb say exactly when the action is doing, where or how. We can use those words when, where, how to answer for the adverb, to find the adverbs. Nou pouvon utilize se mou kan ou koman pou nou zedike kesop da verb konpe employe. Nou kapab utilize de ti mou ki kote aksyon tap fet kouman tap fet ouke côté comment et Et qui le? Qui le comment comment comment how. comment Comment? Comment how. Quand? Qui le? When. Ou, where, qui an example an example I come home early I come home early when I come home early je viens à la maison de très tôt quand est-ce que je viens à la maison de très tôt Ki lem paret lakay mwen? Mwen bonè. Mi mwen vin lakay mwen? Bonè. So, informasyon lak early, giving more informasyon about exactly how when you come home, when, so, early, place is making and you can you can take it as an adverb of of time early is an adverb of time early you say in french early très tôt adverb of time adverb de temps so comum early adverbe de manière de, de, de manière adverb of manner like we say hypertension is killing people silently how hypertension is killing people silently adverbe of manner L'hypertension tue les gens silencieusement. Comment que ça tue les gens silencieusement? À manière. OK? Adverbe de lieu. Adverbe de lieu. Il indique where. Where I'm I'm going I'm going home I turn left I turn left to the left left and zig where direction where I am going so I'm going home I turn left so adverb of location direction, you can use where je dis que je viens à la maison je tourne à gauche je donne plus d'informations je viens à la maison voici ma direction sur où je vais tourner, quand je vais à la maison, je vais tourner à gauche. Une formation en plus que je donne. Je vais à la maison, je tourne à gauche. balla la ka tourne sous main gauche. L'homme la sous gauche. So, un petit mot comme quand, où, comment, va nous aider beaucoup vous retrouver les sortes d'adverbes. OK